雨優しい雨冷たい雨激しい雨寂しい雨水滴は川となりやがて海になる命の生まれるところ いよいよだこの時をどれだけ待ったことかある町にジペットという人形作りのおじいさんがいましたジペットおじいさんには子供がいませんでしたそこで子供の代わりにピノキオという操り人形を作ったのですその夜女神様が現れてピノキオを操り糸がなくても動けるようにしてくれました 女神様は言いましたピノキオあなたがいい子でいたらいつか本当の子供にしてあげましょう物言うコオロギのジェミニーあなたをピノキオの両親にしますジェミニーの言うことをよく聞いていい子になるのですよピノキオそしてピノキオは やいなんということだここまで来てそう時間がないというのに。 青い月綺麗な月ゾッとするほどに月は魔力を持っている思い出を映す鏡になる人間は何かを信じてないと生きていけないんだあんたにもいるでしょそういう人 まだあなたがよく理解できないのはしょうがないかもしれないでもねあなたと私たちは何ていうか本質的に違うものなのどこが違うか知ってるチロ光子さんの体柔らかいマサル君の手も柔らかい僕はマサル君や光子さんが好きだ どうすればこんな風になれるふんなまじ人間に近づけようとするから余計なことまで興味を持つ苦しいだろ必要のない感情まで持たされて待ってろわしがその苦しみを消してやるお前の設計図ごとな これがあなたの体そしてこれがあなたの心良心回路よ物事の善悪が判断できるの人の心みたいに人の心そう悪い命令に従うこともなくなる父さんはこの回路にジェミニーと名付けたわジェミニー あなたは自分の考えで動くことができるただいいことと悪いことを区別する力がまだ不完全なの今のままだと悪い命令に従ってしまうことがあるかも悪い命令その時も僕を壊す <laughs> ジェミニーが直せない時は僕を壊すんでしょ は子さん 新型ネットの実験材料にしてやるおお前は誰だ俺はお前の兄弟何兄弟そうだよね僕たちとジローって兄弟みたいなもんだよね俺は光明寺博士が作ったロボットだつまり俺とお前は兄弟なんだってあなたには子供がいたのよ父さん うしてどうしてピノキオなんか欲しがったのもし兄弟だというのならお前はもう何体の兄弟を壊した いに兄弟と言われても認めざるを得ないなどうして自分を壊すような命令にまで従う命令に従うのが俺たちには正しいことだからだお前が命令に従おうとしない限り俺たちは憎みする止まりなさい次郎命令よ それはいい命令悪い命令どっちだっていい命令なんて聞かない僕は狂った機械だから機械には帰る家などない機械には愛する人などいない機械に心などないのだ すごいわねまるで生きてるみたいねえねえお人形もお家に帰るええ帰るわよお人形のお家はどこあの時計の中よ時計がお家なのそうよあのお人形は機械でできてるから機械のお家に帰るのよ僕はどこへ帰ればいい てるのジローを壊そうとしたのは私なのにどうしたの一緒に守って来ないで危ないジロー君 夢が見たかった夢など見なければよかった帰りたい帰れないあいつに同情したのかねよした方がいい人間の同情など機械には何の役にも立たないからなそんなことはないとそうかなではこう言ったらどうするかね機械だわ 奴はお前さんを愛しているとさあお前さんはどうするお前さんはその見返りに何をくれる同情かああかわいそうな次郎慰めてあげるわ私たちはいいお友達よでもそれ以上は近づかないでそんなものはいらんまっぴらごめんだ お前さんはこの愛は受け入れられない人間同士ならともかく人間と機械の間で同情が愛に変わることなどありえないからだ私の言うことが間違っているかね は愚かだったのだあの事故全てがギルの策謀だった奴らが私に近づくためだけの理由で一郎は殺されたのだしかもしかも信じられないことに妻までもがギルのスパイだったのだ分かったわプロフェッサー・ギルにそう伝えておいて でもね案外待っていてくれる人っているものよ気づいてないだけじゃないのあんたは誰のところへ帰りたいのお前は壊れている必要ないものは破壊する確かに僕は不完全だこんな醜い姿だそれでも僕は美智子さんに会いたい 美智子さん に強る機械が愛を知り己の醜さを恥じる本当に不思議なものだ私のところに来て急げばこの傷も治せる設計図さえ見つかればジェミニーだって完全にいいのだこれ以上良心回路に振り回されるつもりはない楽になりたいのだでも 直すつもりがあればとうにそうしていた両親回路のことをもっとよく知る者がギル様のところにいるのだからまさか父さんが生きてるというの誰だ楽になりたいと言ってるんだ素直にそうしてやれよ君は 嗯。 霧の中 姉と弟二人でいれば寂しくなんてなかったでも置いてけぼりにされた時悲しかった後を追いかけた友達ができた嬉しかったでもその友達も機械だった次回人造人間機械だ「ジ・アニメーション友達」